mentre tinguem doncs, un sol mort per accident de trànsit a la ciutat, hem de continuar eh, preguntant-nos què és el que falla i com ho podem evitar, perquè la mortalitat eh, en trànsit a la ciutat no és cap qüestió inevitable. Hem de dissenyar un espai públic que doni cobertura a aquestes situacions, que no prioritzi no, el, el que és la mobilitat privada, sinó que prioritzi la seguretat, de la gent que es mou a peu, que és la majoria en aquesta, en aquesta ciutat.